olas son en calo en este tutorial ensinarei vos o funcionamento básico do robot Lego e eh, como realizar un pequeno problema. Este será o robot que utilizaremos para o noso para programar e eh, explicarei o seu funcionamento. Nesta consola central meteremos os, os programas que realizamos. Na parte de arriba conectaremos ata tres motores para realizar as accións. E na parte de abaixo podemos conectar ata catro sensores para detectar calquera cousa. E temos que ter cuidado de que se corresponda o número dos sensores no programa e no robot. Para o meu pro problema utilizaremos o de luz para detectar unha liña oscura, o de o sonido para detectar a palmada e eh, o de choque para detectar unha colisión. O problema que realizarei será este, que consiste en que cando detectan a palmada, o robot empece a andar indefinidamente. A continuación, comproba cíclicamente o sensor de choque e o de luz, e se algún destes detecta algo, se de o robot. Para isto, iremos ao programa de Lego e abriremos un novo programa un novo pro, pro, problema. O primeiro será ir á pestaña de sensores e poñer o de sonido para detectar a palmada. Se o sonido é maior que 50, comezará a andar indefinidamente. Que se configura aquí. A continuación, temos que facer que comprobe eh, cíclicamente os, os dous sensores. Isto realizarémolo mediante funcións lóxicas. Para comezar, poñeremos un bucle, pero tenemos que configurarlo para que sexa lóxico. A continuación imos a paleta avanzada e, poñer, e eh, colocaremos un sensor de choque cas funcións lóxicas e outro de luz tamén cas funcións lóxicas. Pero, como este como ten que ser de dar ou un ou outro, colocaremos unha función lógica OR e colocaremos con unha EV activada para que pode detectar calquera dos dous Aquí. entonces conectaremos isto a e isto a B e se calquera deses dous dá unha señal isto activarase e sairá do bucle A continuación do bucle colocaremos unha función para que pare e xa temos feito o noso programa. A continuación vos unha pequena demostración de como quedaría.